Բարև բոլորին։ Այսօր կխոսենք Hub-ն եւ Zain օժանդակ բայերի գործածության մասին։ Hub-ն եւ Zain օժանդակ բայերը օգտագործվում են perfect եւ plus comperfect ժամանակաձևերը կազմելիս։ Perfect-ը կազմության բարդ ժամանակաձև է, որն օգտագործվում է անցյալ ժամանակը արտահայտելու համար։ Plus comperfect-ը նույնպես բարդ կազմությամբ ժամանակաձև է, բաղադրյալ, այսինքն բաղադրյալ կազմությամբ ժամանակաձև է, որը ցույց է տալիս վաղակատար անցյալը։ Այս բայաժամանակաձևերը օգտագործելիս լիարժեք լիմաստ բայերին սկզբում ավելացնում ենք G, իսկ վերջում T կամ IN e եւ նրանց ենք միացնում հաբն եւ զայն օժանդակ բայերը, որոնք հենց փոփոխվում են բայերը հոլովելու ժամանակ։ Իսկ լիարժեք բայը չի փոփոխվում, մնում է անփոփոխ եւ հիմնականում կանգնում է նախադասության վերջում։ Օրինակ լեզն կարդալ բայը կդառնա իշ հաբե գելեզն։ Լեզենին սկզբում ավելացավ գ, իսկ վերջից ավելացավ ի-ն Եվ լեզենի դիմաց կանգնեց Հաբե օժանդակ բայը։ Ֆաղն մեկնել։ Մեկնելը դա կդառնա ես մեկնեցի եւ գե ֆաղն։ Դիմացից ավելանում է գե, վերջից ավելանում է ի n եւ միանում է զայն օժանդակ բայի հետ եւ դառնում է Եղիստ գեֆաղն, որովհետև երրորդ դեմք է։ Այսինքն բայի բոլոր դեմքերի հետ գելեզենը միշտ մնում է գելեզն։ Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք միշտ գելեզն, բայց որpիսի իմանանք որ դեմքն է նախադասության մեջ օգտագործվում, մենք նայում ենք հաբն կամ զայն բային։ Օրինակ, աղբայթն աշխատել։ Անցյալ ժամանակաձևը կազմելիս պերֆեկտի ժամանակ կլինի։ Իշ հաբե գե աղբայթեդ։ Դու հաստ գե աղբայթեդ։ Er hat gearbeitet, wir haben gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie haben gearbeitet։ Gearbeitet միշտ մնաց նույնը եւ փոփոխվեց միայն haben բայը։ Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben։ Բերեմ մեկ այլ օրինակ, այս անգամ perfect-ը կազմվում է զայն օժանդակ բայով։ Kommen գալ։ Կլինի Ich bin gekommen, ես եկա։ Du bist gekommen, դու եկար։ Er ist gekommen, նա եկավ։ Wir sind gekommen, մենք եկանք։ Ihr seid gekommen, դուք եկաք։ Sie sind gekommen, նրանք եկան։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ գեքոմնը միշտ մնաց նույնը և փոփոխվեց միայն զայնը, հոլովում է միայն զայնը։ Իշպին, դու բիստ, էղ իստ, վիա զինդ, իղը սայդ, զի զինդ։ Այստեղից հետևություն, որ անցյալ ժամանակաձևով նախադասություն կազմելու համար առաջին հերթին հարկավոր է այս երկու բայերի, օժանդակ բայերի հոլովաձևերը անգիր սովորել։ Այստեղ հարց է առաջանում. ո՞ր դեպքում է օգտագործվում զայնը, իսկ ո՞ր դեպքում է օգտագործվում հաբենը։ Այդ հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Հաբենը օգտագործվում է բոլոր անցողական բայերի հետ, այսինքն այն բայերի հետ, որոնց լրացումը դրվում է ակուզատիվով։ Այդպիսի բայերից են մախն, անել, գեբեն, տալ, նեմն, վերցնել, sehen տեսնել, legen դնել, stellen դնել եւ այլն։ Օրինակ. Du hast diesen Film gesehen. Du այս ֆիլմը տեսել ես։ Wir haben das schon gemacht. Մենք դա արդեն արել ենք։ Երկրորդ. Haben-ը օգտագործվում է բոլոր անդրադարձ բայերի հետ։ Անդրադարձ են կոչվում այն բայերը, որոնց կազմության մեջ օգտագործվում է զիշ դերանունը։ Օրինակ՝ զիշ սեցն նստել, զիշ վաշն լվացվել, զիշ ինտերեսիերն հետաքրքրվել։ Նախադասության օրինակներ. Ich habe mich schon gewaschen. Ես արդեն լվացվել եմ։ Du hast dich dafür immer interessiert. Դու միշտ հետաքրքրվել ես դրանով։ ՀԲՆ-ը օգտագործվում է նաև այն բայերի հետ, որոնք ցույց են տալիս երկարատև միևնույն վիճակում մնալ։ Դրան, դրանցից են, այդ բայերից են օրինակ՝ շլաֆն, քնել, լիգն, ընկած լինել կամ դրված լինել, սիցն, նստել, աղբայթեն, աշխատել, շխայբն, գրել, üben, վարժվել պարապել։ Բերեմ նախադասության օրինակներ։ Էխ հատ լանգե գերշլաֆն։ Նա երկար քնեց։ Իղը հապտ վիել գեյուպտ։ Դուք շատ եք պարապել։ Այսպիսով մենք հասկացանք հաբը նոժանդակ բայի գործածության ձևը, թե որ բայերի հետ է օգտագործվում հաբնը։ Անցնենք զայնին, որ բայերի հետ ենք մենք օգտագործում զայն։ Զայնը օգտագործվում է անանցողական բայերի հետ, որոնք այն անանցողական բայերը, որոնք ցույց են տալիս շարժում, օրինակ gehen, գնալ, kommen, գալ, fahren, մեկնել, reisen, ճանապարհորդել, laufen, քայլել, rennen, վազել։ Այդ բոլոր բայերի հետ մենք օգտագործում ենք զայն։ Օրինակ Էղից նախ հաուսը կեգանգն, նա գնաց տուն։ Զիզին նախ բոն վեղայստ, նրանք մեկնել են բոն։ Զայնօժանդակ բայը օգտագործվում է նաև այն բայերի հետ, որոնք ցույց են տալիս վիճակի փոփոխություն։ Օրինակ՝ վերդեն, դառնալ, ֆալեն, ընկնել, աուֆշտեն, վեր կենալ, էղվաքսն, մեծանալ, վաշն, լվանալ, շթեաբն, մահանալ եւ այլն։ Բերեմ նախադասության օրինակներ։ Sie ist Ärztin geworden. Նա բժշկուհի է դարձել։ Du bist früh erwacht. Դու վաղ ես արթնացել։ Պարարանների մեջ կամ բայերի ցուցակներում հիմնականում փակագծի մեջ դրվում է S ցույց տալու համար, որ perfect form-ը այդ բայը կազմում է զայն օժանդակ բայի միջոցով։ Միշտ հիշեք, եթե փակագծում s է դրված բառարանի մեջ, ուրեմն այդ բայը օգտագործվում է զայն օժանդակ բայի հետ։ Այժմ մի երկու խոսք plus quamperfect ժամանակաձևի մասին։ Plusquamperfect-ը դա վաղակատար անցյալն է, որը օգտագործվում է ցույց տալու համար մի գործողություն, որը կատարվել է անցյալում մեկ այլ գործողությունից առաջ։ Plusquamperfect-ի ժամանակ ևս բային դիմացից ավելանում է g, իսկ վերջում ավելանում է in կամ t, եւ բայի դիմաց կանգնում է հաբն կամ զայն օժանդակ բայը, բայց ոչ թե present-ում, այլ imperfect-ում։ Բացատրեմ օրինակի վրա։ Վերցնում ենք կրկին աղբայթեն բայը եւ աղբայթենը դիմացից ավելացնում ենք եւ վերջից ավելացնում ենք թի եւ ստանում ենք իշ հաթե գե աղբայթետ դու հաթեստ գե աղբայթետ էղ հաթե գե աղբայթետ wir hatten gearbeitet ihr hattet gearbeitet sie հաթն գե աղբայթ հետ։ Հենց այս հաթ է, հաթ է, հաթ է, այդ այդ ֆորման հենց հաբեմբայի հոլովելու։ Հենց դա imperfect-ն է, որը միանալով լիարժեք բային կազմում է plusquamperfect ժամանակաձևը։ Որպեսի վաղակատար անցյալը լավ պատկերացնեք, բերեմ մի նախադասության օրինակ։ Նա դեռևս երկու շաբաթ առաջ է ստացել նամակը, բայց պատասխանը գրել է միայն 3։ Սա վաղակատար անցյալով դրված նախադասություն է, որովհետև նամակը ստացել է երկու շաբաթ առաջ եւ պատասխանը գրել է 3։ Կատարվել են երկու գործողություն անցյալում եւ մեկը մյուսից առաջ են կատարվել։ Թարգմանեմ նախադասությունը գերմաներեն։ Ich hatte den Brief schon vor zwei Wochen bekommen, aber die Antwort schreibt er erst gestern։ Plusquamperfect ժամանակաձևը հաճախ է օգտագործվում նախդեմ, նախդեմ բառի հետ, նախդեմ, որ նշանակվում է այն բանից հետո երբ։ Օրինակ, այն բանից հետո, երբ նա ստացավ նամակը, նա գրեց պատասխան։ Nachdem er den Brief bekommen hatte, schreibt er die Antwort. Կամ մեկ այլ օրինակ, այն բանից հետո, երբ մենք թարգմանեցինք տեքստը, մենք գրեցինք մի վարժություն։ Nachdem wir den Text übersetzt hatten, schreiben wir eine Übung։ Պլյուսկվամպերֆեկտ ժամանակաձևը կազմելիս զայն զայն օժանդակ բայը հոլովում է հետևյալ կերպ։ Օրինակ վերցնենք common բայը եւ common բայի օրինակով տեսնենք։ Զայնը դառնում է վա, վարստ, վա, վաղն, վարտ, վաղն ich war gekommen, du warst gekommen, er war gekommen, wir waren gekommen, ihr wart gekommen, sie waren gekommen։ Զայն օժանդակ բայն էր, որը ամբողջովին փոխեց իր տեսքը։ Այս բայերը հարկավոր է անգիշ սովորել, իրենց հոլովաձևերը լավ իմանալ, Եվ այսօր այսքանը հիշեցնեմ, որ դասի թեման էր զայն եւ հաբն բայերի գործածությունը եւ perfect ու plus quamperfect ժամանակաձևերի կազմությունը։ Եթե վիդեոն անհասկանալի էր, կարող եք դիտել մի քանի անգամ։ Եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել մեկնաբանություններում։ Շնորհակալություն դիտումների համար։ Եթե հավանեցիք վիդեոն, դրեք լայք, եթե չհավանեցիք, դրեք dislike։ Մինչ հաջորդ վիդեոցտեսություն։